yn y lawer o ffemr yng Nghymru sydd yn llai neu 15 hectar o dir ar. Ni fydd angen iddyn nhw ddatgan opsiniau AFE ychwanegol. I weld a oes angen i chi ddatgan AFE, dallenwch reolau cais sengl. Os oes, rhaid i chi ddatgan bob AFE rydych am ei defnyddio i fodloni'r gofyn i 5 o cant. Os oes gennych RFE ar arweinebedd i ddi, dylech eich hawlio yn yr adran data caiau. Os oes gennych RFE linellol, dylech eich hawlio yn yr adran RFE. Ar gyfer bob cae, cliciwch ar Agor Map RFE. Cliciwch ar bob AFA e linellol yn ei thro. Bydd yr RFE linellol, rydych wedi clicio arni yn ymddangos fel llinell binc. Trwy ddewis yr AFE, fe welwch ei hyd yn ei tabl. Y ffigur automatig fydd yn ymddangos fydd hyd ochr fenwr o'r AFE. Gallwch newid hyn trwy ddewis y ddwy ochr. Bydd y AFE linellol yn ymddangos fel llinell biws os ydych yn hawlio ddwy ochr. Os nad ydych yn hawlio AFA e gyfan, gallwch newid y ffigur sydd yn y tabl. I dynnu AFA e newydd, cliciwch ar AFE newydd. Yna, fe welwch yr opsiniau braslinio. Cliciwch ar y math o AFE o'r opsiniau yn y gwimplen. Gallwch ddewis tynnu naill a llinell ei mesur neu linell ei braslinio. Croeso hi ddewis y naill neu llath. I dynnu llinell wedi ei braslinio, clicio ar y teclyn braslinio. Pan fyddwch yn barod i ddechrau braslinio, daliwch ei bwys ar fotwm chweith y llygodyn a symudwch ar llygodyn i dynnu llinell. Codwch y bus o ddi ar fotwm chwith y llygodyn pan fyddwch wedi gorffen. Bydd hyd y AFA e newydd yn ymddangos yn y tabl. Nid oes angen i chi fod yn rhy fanwl gyda hyd y braslin, gan y bydd angen i chi nodi'r hyd rydych am ei hawlio yn y blwch hyd wedi hawlio. Cliciwch ar Achwanegu AFE. Bydd hyn wedi ym Achwanegu AFE at eich rester ar y cae. I dynnu llinell wedi'i mesur, ar ôl clicio AFE newydd, cliciwch ar linell wedi ei mesur. Ar y map, cliciwch unwaith i ddechrau tynnu'r llinell ac yna unwaith eto bob tro y byddwch yn newid cyfariad. Dwbl-gliciwch y llygodyn pan fyddwch wedi gorffen. Gwnewch yn siŵr bod y manilion yn gywir ac yn cliciwch ar Ychwanegu AFE. Ar ôl i chi orffen hawlio AFE oedd ar y cae hwn, clicio ar Gorffen hawlio AFE. Fe welwch fanilion ar hyd oedd rydwch yn ei hawlio ar y brif rester. Byddwn wedi cyfru eu harwynebedd.